我那些图已经正式上线喽，欢迎大家购买哦！还有，啊，影片开始之前，记得订阅我的优 e 频道哦。那影片正式开始。 DJ 北新桃洲南高基，新家竹苗张南云，一平一花东红湖，东山南沙中洲礁，钓鱼台龟山岛。 石，新北市，桃园市，我都行；台中市，台南市，高雄市，我都爱。基隆市，新竹市，嘉义市，满一赛、台东县，彰化县，苗栗县，哎，等一下，苗栗我住在哪里，我都愿意。我有猜猜猜猜猜。 音乐好品味。Taiwan T A I W A O Taiwan T A I W A M Taiwan。这么就是这么就是这么简单。新竹线、南投线、云林线我都行，嘉义线、屏东线、宜兰线我都爱。 先故有疆域，根据宪法是我们的。中华北京、中华上海、中华天津，帮你证明。住在哪里，我都愿意。我有太太太太太太太太耶！叽叽叽叽叽叽叽叽，太极。 才。